solenes tu somatos eisin hai flebes, hai to haima ec tu hepatos, hai arteriai, hai ten thermoteta cae sdoen ec tes cardias. Ta neura, ha ten aisthesin cae kinesin ec tu encephalu, dia tu somatos catacomisdusi. Tauta tatria heureseis pantahu henomena. ειτα από στόματος ο αϊζοφάγος οδός έστιν τες τροφές, καί του πόματος, εις τόν στόμακον, καί προς του ούτω παραπνεύμονι λάρουνξ προς το αναπνεύζαι, τεν αναπνεύζιν. Από του στομάχου έως του προχτού, εστι μετά τα άλλα ποικίλα σπλανχνα το κόλον, καί το έντερον apeusus menon prosto ecballen ten copron. Apo tu hepatos prosten custin, ho ure ter prosto urein, uresai. Ostea estin entae cefalei to cranion, duo gamphelai, gnazoi, meta triaconta duon odonton, eita herachis, ereisma tu somatos. He ec triaconta trion strofeon, spondylon, sunistatai, hina to soma cinein heauto dunetai, Hai pleurai eicosi tessares, to osteon tu steithus, duo homo platai, to osteon tu hedrasteriu, hoi muones, κνέμαι, he proso kai he opiso perone Osteates tes heiros eikosi kai hepta tu podos eikosi kai hex entois osteois muelos estin